Ngano mag-away daw usahay ang marketing and finance department. Sa uban na to mga videos guys, ang na-discuss na to is ang sales and operations ang kanunay maglalis. Kaya ang sales magstorya sa kliyente, mag-overpromise usahay without collaborating with the operations department and then ang operations dili di ay nila ma-deliver kung unsa tong gi-promise sa ahente, sa salesperson. In the end, ang mahulog kay ang kliyente masuko sa ahente, then ang ahente masuko sa operations, pagkahuman mag-chain reaction na na siya. So karon naman sa kaning video i-discuss naman po nato ang marketing and finance. Ngano man sila maglalis usahay, sometimes kanunay. I would say there are two things. The first one is that ang marketing manggod kinahanglan manggod nila og kwarta para maka maka-market sila, maka-promote sila. One of the major responsibilities ug trabaho sa marketing is promotion. Pag naa kay negosyo, pag naa kay produkto and services, kailangan na nimo ipahibalo sa market na naa kay negosyo, na naa kay nanang produkto. And that will cost you money. Ngano di ay nagbutang kag karatula sa gawas na mao ang pangalan sa imong karinderya, na mao ang pangalan sa imong big shop, sa imong um, mechanical shop, car repair, car wash, unsa pa diha, water refilling station. It's because you want people to know na naa ka diha. And that incurs cost. But that is marketing. So sa perspective sa marketing is, kailangan na mo budget from the company para makahuna-huna big mga marketing strategies para hopefully with a uh, promotion nila na sakto is makakuha silang mga kliyente. Nagets niyo so far? Ang second thing is, ang finance po, gusto po nila mahibawan ang ROI. ROI is kanang return on investment and return of investment. Kung magpagawa sila og butang na to 50 mil Okay? Sa marketing, mo na ilang budget, 50 mil o marketing, hati na sa imuan eh. Unsa may himuon nimo. Ang ilang expectations kaysa 50 mil na atong ipagawas, unsay bawi nato ani. Unsa may maba, unsa may mahatag ani? 75,000, 100,000 na na potential, no? That's the word, potential. 'Di ba? Nahalin. So at least ma-justify sa marketing karon na kaya na mo na siya mabawi. But sometimes, guys, na ay mga panahon na mag-market ka karon, mag-promote ka karon, pero ang conversion, which is really more about the sales department's job, happens 3 months after, 6 months after, di ba? Kapila man ka nakakita mga posts sa online na kapila na ni mo siya nagihan, pero wala ka ni palit. Pero After how many months siguro na convinced na ka, ni palit ka. It may be sa experience mo sa Lazada o sa Shopee because mo na siya ay very good example na ang marketing sometimes it takes time for it to convert into money but sometimes finance do not understand that. Ang kulang pod sa marketing ng mga department usahay is dili pod nila ginapasabot sa finance kung unsa ang dagan sa marketing. So hopefully sa kaning video no, is kung naa kay negosyo, if you also have plans to build a business, that's a very good thing for you to take note of. Right? Now, question of the day is this. How can marketing and finance department work better together? Let us know your thoughts in the comment section.